Για να προσθέσουμε ήχο στο ρομπότ EV3 χρησιμοποιούμε το πλακίδιο SoundBlock. Στο πλακίδιο αυτό υπάρχουν διάφορες επιλογές. Με την επιλογή Stop ο ήχος σταματά. Με την επιλογή Play File μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους έτοιμους ήχους που υπάρχουν μέσα στο ρομπότ. Οι ήχοι είναι σε διάφορους φακέλους. Πατάμε play για να ακούσουμε τον ήχο Hello. Από την επιλογή Play Tone μπορώ να ορίσω μια συχνότητα, καθώς και πόσα δευτερόλεπτα θα εκτελεστεί ο ήχος, καθώς και την ένταση του ήχου. Και τέλος, τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται αυτός ο ήχος σε σχέση με τα υπόλοιπα blocks. Από την επιλογή Play Note μπορώ να επιλέξω μία νότα. Τέλος, από την επιλογή εργαλεία, tools, αν επιλέξω Sound Editor, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το πρόγραμμα για να ηχογραφήσω τη φωνή μου.